Hola, soy Mikey, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas. Y hace rato vengo haciéndome una pregunta que no aguanto las ganas de compartirles. ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos galaxias allá arriba que tengan el mismo número de estrellas? Pensémoslo bien por un momento. Existen literalmente billones de galaxias en el universo cada una con un conjunto de miles de millones o hasta cientos de miles de millones de estrellas. De hecho, en cada una de esas galaxias hay estrellas muriendo y naciendo todo el tiempo. ¿Existe tan siquiera la mínima posibilidad de que haya dos de ellas con el mismo número de estrellas? Parece inimaginable. Literalmente, pensar en tantas estrellas nos vuela la cabeza. ¿Existe la posibilidad tan siquiera de responder la pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que existan dos galaxias en este momento con la misma cantidad de estrellas? Para responderla, pensemos en algo más terrenal. Existe sobre la Tierra dos personas con el mismo número de cabellos en su cabeza. Dejemos de lado por un minuto a los calvos, ¿les parece? Pensemos en todas aquellas personas que tienen pelo, mucho pelo. ¿Qué probabilidad hay de que haya dos de ellas exactamente con el mismo número de cabellos? Con seguridad hay menos cabellos en personas sobre la Tierra que estrellas en el universo. Sin embargo, sigue siendo un poco inimaginable. O es que yo soy poco creativo. Pensemos en algo más... contable. No sé. Gatos dentro de cajas. Por alguna razón <laughs> los científicos tenemos una fijación por los gatos dentro de las cajas. Pero de eso hablamos en otro momento. Supongamos que tenemos 11 gatos y 10 cajas y que todos los gatos se meten dentro de alguna de las 10 cajas. ¿Cuál es la probabilidad de que alguna de esas cajas tenga como mínimo dos gatos? Esta situación ya es mucho más simple de razonar, porque son pocos gatos y pocas cajas. Si los primeros dos gatos se van a una caja, entonces ya hay una caja con dos gatos. Pero esa es la situación sencilla. Supongamos por un momento que a los gatos no les gusta compartir caja. Entonces que el primer gato se va a la primera caja, el segundo gato se va a la segunda caja, el tercer gato se va a la tercera caja y así sucesivamente, hasta que el décimo gato se va a la décima caja. ¿Qué pasa con el gato 11? Como partimos de que todos los gatos se meten dentro de alguna caja, entonces el gato 11 tiene que compartir caja con alguno de los gatos. Necesariamente, sí o sí. Por lo tanto, después de que todos los gatos se metan dentro de alguna de las cajas, siempre va a haber como mínimo una caja que tenga al menos dos gatos. Siempre. La probabilidad de que haya una caja con al menos dos gatos es del 100%. Este escenario es muy conocido en matemáticas como el principio del palomar que dice, en esencia, que si tenemos más palomas que cajas en donde meterlas, siempre habrá mínimo una caja con más de una paloma. La verdad es que no me gusta mucho la idea de confinar palomas en pequeños espacios, entonces por eso lo cambia gatos, que además de que les encanta estar en cajas, tenemos una fijación con ellos dentro de ellas. Llamemos entonces a este principio, sin pérdida de generalidad, el principio de las cajas dentro de los gatos, o bueno, simplemente el principio de las cajas. Otra aplicación de este principio que me encanta es el de la paradoja del cumpleaños. ¿Les ha pasado que es frecuente que están en grupos donde hay dos personas que cumplen años del mismo día? Si quieren saber esto por qué pasa, les recomiendo este video de mi buen amigo Eduardo en el que explica por qué. Pero la pregunta que yo quiero responder es un poco más extremo de lo que él plantea. ¿Cuántas personas debe haber en un grupo para asegurar que haya dos de ellas que cumplen años del mismo día? Si nos ponemos a pensar, esto es como los gatos dentro de las cajas. Si hay menos gatos que cajas, no podemos asegurar que va a haber una caja con al menos dos gatos. De la misma forma, si hay menos personas reunidas en algún lugar que días en el año, no podríamos asegurar que haya dos de ellas con el mismo cumpleaños. Es decir, necesitamos como mínimo 367 personas en un grupo para poder decir con toda confianza que hay al menos dos de ellas con el mismo cumpleaños. Esto es, porque sin conocer cuándo cumpleaños cada persona, podríamos asignarle a cada una un día del año para su cumpleaños. A la primera persona, el primero de enero. A la segunda persona, el 2 de enero. A la persona número 60, el 29 de febrero. Y así, hasta que le asignamos a la persona 366, el 31 de diciembre. De esta forma, a la persona 367 le tendríamos que asignar necesariamente sí o sí un día del año que ya fue asignado. A modo de dato curioso, mi buen amigo Eduardo nos cuenta que la probabilidad de encontrar al menos dos personas con el mismo cumpleaños en un grupo de 70 personas es de más del 99.9%. Pero bueno, a todas estas, ¿qué tiene que ver el principio del palomar, el principio de las cajas con el número de cabellos de mi cabeza o el número de estrellas en una galaxia? Pues, en esencia, que el escenario es el mismo. El número de cabellos en una cabeza, si bien es grande, no es infinito, es contable Sabemos que una persona normal tiene menos de 200.000 cabellos en su cabeza y en el mundo hay muchísimas más de 200.000 personas. Entonces, necesariamente, sí o sí, por el principio de las cajas, tiene que haber dos personas con el mismo número de cabellos. Ni siquiera se necesitarían a todas las personas del mundo para estar seguros de esto. En un pueblo o ciudad pequeña que tenga más de 200.000 habitantes, podemos asegurar que existen mínimo dos personas que tengan el mismo número de cabellos. Y en cuanto a la probabilidad de que existan dos galaxias con el mismo número de estrellas, el razonamiento es el mismo. Hay billones de galaxias. Y aunque tengan cientos de miles de millones de estrellas, hay más galaxias en el universo que estrellas en cada galaxia. Hay más galaxias en el universo que estrellas en cada galaxia, que es equivalente a que hay más gatos que cajas, por lo que necesariamente, sí o sí, tiene que haber como mínimo un par de galaxias con el mismo número de estrellas. La probabilidad de que haya dos galaxias con el mismo número de estrellas es entonces 100%. ¿No les parece increíble? No, bueno, yo no sé si es que yo soy muy ñoño y me emocionan demasiado estas cosas, pero por lo menos espero que hayan disfrutado un poco de este ñoño hablando de cosas ñoñas. Como mínimo, que recuerden el principio de los gatos dentro de las cajas cuando vean gatos jugando con cajas. O que cuando estén en un grupo de personas o se estén peinando, piensen si comparten el cumpleaños o el mismo número de cabellos con alguien más. O que simplemente de vez en cuando miren al cielo y se maravillen con la inmensa cantidad de galaxias que hay. Tal vez compartiendo estrellas unas con otras. O, quién sabe, si pensando que en alguna de ellas hay alguna forma de vida mirándonos a nosotros. Espero estar haciendo más videitos como este pronto. Si tienen preguntas, dudas o sugerencias sobre cosas ñoñas que quisieran escuchar, son bien recibidas. Pueden hacerlo a través de cualquiera de mis redes. Muchas gracias.